وايد بيتس فاتوني قلبي تكوى شي دمي صبرتي شحال وضريتي غلطان انا قلبي شتي ورتي كنتي معايا واليوم رحتي عايش بطلع ما خلي ما تخيل لحياتي ليش قلتي تني الغرام قلبي سمحتي فيه قولي نسيتي وجراني لا نسيتي عن ولا حياتي ولي ولوميدي ما طيب نعيش انايا بلا في بحالي وقفتي معايا ما طيب نعيش انايا بلا ما خليتيني وقفتي حدايا Beats يتخيل غيري انا دام تمنيت الموت ما في عيني نعشق في قلبي اللي يبغى سي ما فوت سامحيني جامي لوحدي صرات الغلطة عليك لا فهمنا عليك الغير انا انا المتاني حياتي جامي لا تنتهي غموضي في سيرتي انا ما انتي مكتوبي ما تخلي فرحتي تروح عليا تروح عليا تروح عليا عاوني يا ربي يا بغيتها تولي ليا قولي لي كي ندير باش نكون معاك حياتي وحدي خليتيني بغيتك سيدي وجامي لا نساتي يا حياتي انا ولي ولوميني ما نطيق نعيش انايا بلا بيبي بحالي وقفتي معايا وقفتي معايا ما نطيق نعيش انايا بلا بيبي بس عبيك حب الغربة بس طريق يحيى أنور صاحبي يا أسطاي في اليوم يتحط بتحيتي يا وحدي خليتيني